Bonjour Salima. Ça va Très bien, merci. Très bien, merci. Alors j'ai entendu dire que ton application Hayat est lancée, mais avant d'en parler, les gens aimeraient connaître davantage le personnage. Qui est Moussa Tazi Je suis un jeune entrepreneur, euh, j'ai euh, une passion pour le domaine numérique, digital, euh, tout ce qui est innovation, tout ce qui est innovant, et surtout dans mon pays. j'ai fait des études à Washington DC, aux États-Unis, de gestion de données hospitalières, où j'ai commencé à conceptualiser depuis, je suis parti à Paris en France pour finir des études en finance. Alors, euh, entre études, innovation et investissement, est-ce que tu as du temps libre Et qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu as des Bien sûr. Alors, euh, pour mon temps libre, euh, j'aime bien le passer avec la famille, avec mes parents, avec mes frères. Euh, j'aime bien jouer au golf. Je suis un bon golfeur. <laughs> j'aime bien le tennis. Et réellement, mes, mes hobbies, c'est ça et ma passion pour l'innovation et la technologie. Donc, je passe beaucoup de temps en recherchant de nouvelles technologies, de nouvelles innovations. Justement, cette application qui s'appelle Hayat et que tu viens de lancer, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement afin de, de sauver des vies Hayat, c'est une solution complète tout autour du secteur euh, médical où nous autorisons les patients à se connecter directement à une base de données de professionnels de santé et de structures hospitalières. Ceci dit, Hayat intervient entre ces deux intermédiaires pour développer l'efficacité, la rapidité et pour réellement développer une relation de confiance. Merci Moussab. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.